रांची के और मांझी प्रखंड के पुंदाग बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण यहाँ की गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए खुले मैदान में ही करवाना पड़ता है और नहीं तो स्कूल के रूम को खाली करवाना पड़ता है और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है तीन महीना पहले हम गर्भ थे और इतना दूरी के कारण से जान नहीं सकते थे पैर उर में सूजन भी हो गया था तो जान नहीं सकते एक दिन गए केवल दूरी के कारण से फिर राशन नहीं लिए तो अभी आप लोगों का मांग क्या है हम लोगों का मांग यही है कि गांव में अगर आंगनबाड़ी रहता तो हम लोग को सारी सुविधाएँ टीकाकरण समय भी हम लोग का खुला जगह में टीकाकरण होता है और सामने में मैदान है तालाब है दिन भर आदमी आते जाते रहता है सुविधा के लिए तो हम लोग चेकअप के लिए बेड और पर्दा उर्दा सब भी खाते हैं मगर खुला जगह का चलते हम लोग का कोई भी जांच नहीं होता है 2010 से करीब तीन बार आम सभा कर कुंदाक के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र की मांग के लिए आवेदन दिया है आज भी वे प्रयास कर रहे हैं ये समस्या सी की लापरवाही के कारण है अतः आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से मेरा विनम्र अपील है की ओर मांझ प्रखंड के सी को mobile number nine four three one three nine one one one zero पर कॉल करें और दबाव बनाएं ताकि यहाँ की महिलाओं एवं बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं मिल पाएँ मैं निर्मला रांची झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए